pas ton nom. Tu savais pas qui Tu fais pourquoi tu enlèves des affiches Les affiches sont illégales. Sont illégales Pourquoi pourquoi elles sont illégales Pour toutes les questions que tu veux, je répondrai pas. t'es bénévole Tu fais ça bénévole Est-ce que euh, tu, crois dans la liberté d'expression Ça te dit quelque chose, la liberté d'expression Non Tu fais juste euh, le travail de ton parti